Yeah. Telecom Master alongside with Tiago. Raj ayo. I know mama safe or far away, but tell me, miss I know one day. in sina pay you get a ukitaka kudelay na ukumbweni kwa madoni una stay. I know mama safe or far away, but utani tunajifunza na tunajenga nguzo chokosea ulinipuza mumeo sina matunzo na umeondoka aldoni umeniacha majirano nanicheka kukicha na sononeka ai kwapi huruma mpenzi rudi nyuma pamoja tulipanda na hisi bado kuvuna yeah ah, bado kuvuna But I know one day. Kisa ukitaka kudelay na upo mbweni kwa madoni una stay I know ma umesekwa far away but you tell me miss I know one day kisa sina pay ukitaka kudelay na upo mbweni kwa madoni una stay nilipokuwa mtoto nikadhania utani nilipoambiwa moto nikabisha asilani nishautoka utoto mapenzi sitamani umeuwasha moto hunitaki hani Hey, nice day, yeah, yeah, yeah. G Studios on the mix.